දොයි අම්මා දොයියා මගේ දොයිය බබානේ බයි අම්මා බයියා මගේ අයිය විඩාමර ජීවිතයට විරාමයක් දී ප්‍රසංග සතුටේ කිමිදෙන්නට මෙන්න මෙන්න අපූරු ප්‍රසංගයක් ඔබට ඩිලාවිත් සීදුව බ්‍රේව් එක්ක සන්ඩේ බ්ලාස්ට් නයිට් ජනවාරි 15 වන විවේකී ඉරිදා රාත්‍රී 8 සිට මීගමුව වෙරළ උද්‍යානයේදී ළඟටම ඇවිත් ඔය චාරිත ගයන්නට ජනවාරි පහළොස්වන ඉරිදා මීගමුව වෙරළ උද්‍යානයට එනවා ශානිකා වනිකසේකර නිලාන් හෙට්ටිආරච්චි මනේජ් සංජය මිලින්ද සඳරුවන් දිනේෂ් තරංග ඉවංක දිල්ෂාන් ශෙහාන් හර්ෂ ප්‍රසංග ආමන්ත්‍රණයට මේ හඬ සුරේෂ් අමරසිංහ ප්‍රසංග සම්බන්ධීකරණය තිසර විදුරංග පනට නමත් දෙනවා නම් වෙරළේ සුවාතරේ ප්‍රසංග සතුට විඳීනට ජනවාරි 15 වන ඉරිදා මීගමුව වෙරළ උද්‍යානයේට රොද බැඳ එකතු වෙන්න. July with Sidu Abreu. July with Sidu Abreu. සංගීතේ මීගමුව වෙරළ උද්‍යානයේ ජනප්‍රිය ගීතරු පිරිවර හොල්ලන රේට ජනවාරි 15 වන ඉරිදා මියාලුවනි හැමතුම ආරාධනා. සංවිධානය සහ ආරාධනය මීගම පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලයේ සිවිල් කාර්ය මණ්ඩලයේ සුබසාධක සංගමය ඔයමටගින් පෑනුරා ගත හිරි වැටී ගියා නුඹ ළඟට ළඟට හිතැදී ගියා